A disputa entre o mono e o cangrexo Un conto tradicional xaponés Estaban un mono e un cangrexo falando. O mono dixo «Uh, atopei unha semente de caqui, que che parece?» O cangrexo dixo «Eu atopei unha bola de arroz». O mono viu a bola de arroz e entroulle moita gana de comela. Pois, que che parece se facemos un cambio? O cangrexo aceptou. O mono comeu a bola de arroz dun bocado. ¡Mmm! que rico! O cangrexo plantou a semente de caqui na horta e todos os días cantaba. Sementiña de caqui, dame un brote xa, se non o fas, cas pinzas vou te cortar. Chas! Entón, saí un brote da terra. Brote, brote, fai ter bore xa, se non o fas, cas pinzas vou te cortar. Chas! Entón, O brote rapidamente estirou para arriba e converteuse nunha árbore. E pouco despois botou flores. Árbore de caqui, dame froita xa. Se non o fas, cas pinzas voute cortar. Chas! Entón, a árbore cargouse cun montón de froitos vermellos. Viva! Viva cantos caquis! E xunto, e xusto nese momento, apareceu o mono e dixo «Hmm, ti non podes subir á árbore, verdade? Tranquilo, que se che baixo eu os caquis». E dito isto, o mono subiu na árbore e empezou a comer os caquis máis ricos de todos. «Ei! Deixa estar eses caquis!» gritou o cangrexo. O mono colleu o cangrexo máis verde e máis duro de todos e tiroullo con todas as túas forzas o cangrexo. Plan, e berrando, xa comín todos os caquis que estaban maduros. O mono escapou de ali. O pobre cangrexo tiña a cuncha rota. Os seus amigos, a castaña, a avespa, o Conbu e o morteiro de Mochi foron visitalos. Todos xuntos discutiron como poderían escarmentar e castigar o mono. Cando o cangrexo se recuperou das súas feridas foron todos á casa do mono. Parece que o mono non está. Debo de sair dar unha volta, dixo a castaña. Perfecto, é a nosa oportunidade para escondernos. E o morteiro de Mochi mandou a todos esconderse. A castaña escondeuse na cheminea entre as cinzas. A abella escondeuse no caldeiro de auga. O combu escondeuse no van da porta e o morteiro de mochi colocouse enriba no dintel da porta. Despois dun rato, o mono volveu a casa. Uuuh, que frío vai! E prendeu un lume na cheminea Pouco despois, a castaña que estaba ali escondida estaba se asando e pum! Saiu disparada e golpeou o mono no cu. Ai! Gritando o mono, correu o caldeiro no que tiña auga fresca. Entón, do caldeiro, vium! Plas! Saiu a, be a vespa e picoulle no cu. Ai! O mono quixe sair para fora, pero combo escorregou pola, polo van da porta e fixo que o mono esbarase caese no chan. Ai! E de repente, catapum! O morteiro de Mochi caeu sobre el. Ui, por último, saiu o caranguexo e zas, zas! Peloulle o cu o mono. o oh, mono, desculpábase con tanta desesperación que todos o perdoaron. Dende ese día, o cu do mono quedou de cor vermella para sempre.